Like development. Merci Ech sinn du nach gewwugin, dat mor na en dritte Film hai das ist Hannah Arendt. méi wütet dass Hannah Arendt scho Premier hat zu Toronto, wat do en A-Festival ass als Hannah Arendt hai am äh, Lola. Das ist eine spezielle Sektion für die Filme, die scho Premier hat. Ne? war äh, mir nu gefangen mat äh, Minotaurusfilm zu Litzeburg, äh, wann ich nach bisssen mi weit zurückgehe, mir hat na ugefangen mat engem äh, mat enger Assoziation einem Verein zu Litzeburg den Amorpho gehecht huet. Ma de puerfronte summe pour la Propagation du Film artistik an ein bisschen ein äh, Programm gemet an du net herausgestalt mir well noch Filme produzieren. Besonders moll fir Mengeg eich Filmer zu produzieren, dummer Minotaurusfilm opgemet als quasi als SAL als Boite Produktion war 1995 und da haben wir die Nummer Morpho nicht geholt, weil wir schon eine Assoziation hatten mit dem Morpho. Und dann haben wir eben ein paar Filme produziert zu Lützburg mit Minotaurus und dann äh, haben wir zu Wien ein äh, paar Amorphou abgemäht, weil entretemps hat man die Assoziation nicht mehr gebraucht und dann konnte man die Nummer holen für ein Bord, äh, als Bord zu Wien äh, GmbH Amorphou. Und so es kommt, dat man zu Lützeburg eine Firma hatten, die Minotaurusfilm gehischt hat, zu Wind und 2002 eng Bord abgemäht hun, die dann am Fu gehischt hat. Und ich denke wir haben gesagt, okay äh, wird nicht besser, wir machen ein E-Label, dann braucht man nicht einen Katalog, wenn man da vier Firmen zu kann, wir hatten dann 2003 vier Firmen zu kann, und du wird, wird natürlich praktisch gewesen, wenn man einen E-Katalog gebraucht hat. Und demnach, wenn man nach zwei nimmt, dann haben wir eben alles doppelt gemäht. Und für Berlin wollten wir dann alles <laughs> einzeln holen, dass wir einfach, dann haben wir E-Katalog, äh, das E-Label, das ist dann mehr, äh, mehr wirtschaftlich. Ne? Da gëtt lo eng Änderung am Taxscheltersystem. Früher gab es ein dat mir hun missen bei Banken oder Finanzier goen fir das Filmbudget zusammenzukriegen. Dann haben déi als äh, dann hun déi als äh, Steiergutschriften ofkaft, an dommer konnte mir de Film finanzieren und das wäre eben gesagt, die immens aufwendig wäre, weil wir dann ökonomisch schon ein immens drauf bleiben, für das man so finanziell fahren. Lo mit der Krise vier und drei Jahre, also schwer gehen, Banken wollten dann nicht mehr Steuerbonnen kaufen, und noch die großen Firmen wollten nicht mehr so richtig, da wird ganz schwer, da konnte man halt nicht mehr so viel drehen. Ähm, dann hat der Minister Bildchen dann noch den ganzen Film von gesucht, heute wäre es besser, wenn wir das gingen ändern. Am ähm, Direktförderung, dann haben wir da ein Punktesystem, das äh, quasi <clears throat> so ähnlich schafft, aber dass Produzenten nicht mehr müssen von Bank zu Bank laufen, um zu gucken, dass die Steuerpunkte da lassen. Ne? Also das wäre alles eine Vereinfachung, weil das war schon kompliziert, das System. Äh, ähm, ich lebe da wohl recht um, ich weiß schon nicht, was nach für, ob ein äh, Nummer 4 bringt oder ob noch auch noch andere Dealer hat, das weiß man noch nicht. Ja. Ja, also wir haben den Hangar gekauft, das direkt neben also Filmproduktionsfirma, das ist immens praktisch, an der Gerd grenzt doch nach unten, das ist immens flott. Und, ähm, äh, das aber in Hangar, das ist kein Filmstudio. Ne? Also wenn ihn dort dreht, der den all Piet und die Lange geht, der den all Auto, kann ich noch nicht äh, Film mit Ton dort drehen. Ähm, da muss man ein großes Investment machen. Wir sind am Gang äh, Architekten zu sichern, Pläne, Architektinnen, da gucken, wie man das umbauen, für das den Doka gut filmen. Am Moment kann ich Fotoshooting machen, kann ich ein bisschen Kino angerichtet, da können wir als Filmer groß gucken, äh, wie sie fertig sind, gucken, ob sie gut gehen und so. Aber das ist am Moment noch nicht aktiv als Filmstudio. am Anfang war die Idee von Philipp Reimer immer der bist der Minotaurus-Film also lo amorpho hin hat die Idee hat den Mark kennengelernt, an ähm, der Protagonist an hin hat hin hue immens äh, interessant von äh, für Welten fir Welte verenneschen an enger enscher Person und ähm, da hat er mir den, das gepitcht, dann ist schon gesagt, hey, du kannst einen flotten Film draus machen, da muss man mal gucken, äh, was, er aus, dem kann machen und ob ihn d'accord und so. Äh. Also der Pitch, äh, was alles quasi an dem Protagonisten möglich wäre, das hat mir gefallen. Also ich ging mengen, dass der Film immens ähm, immens verschieden Reaktionen auf hier rift weil ich mengge dat het leid gött die moment flott fanden weil dat hat man schon mir hatte schon äh, testcreenings an so Und gestern bei der Berlinale as sech e Preview und äh, da war die Publikumsreaktion immens gut. Aber ich ging menggen, dat doch Leute gibt, denen das dat nicht gefällt, weil da war ein immenser Zickzack am Film ass datich dat se Personage den äh, ganz verschiedene Welten verenecht Eben Religiosität zusammen mit mat dem der Homosexualitéit an déi ganz Welten, die sos normalerweis net an eng Film ze summe no geschwaart oder überhaupt nicht ze summe no geschwaart gin, also am negative Sën, awer heier se am positiv Perspektive sein. Äh, ich ging mengen, dat dat schon uneigt, dass das schon eine Diskussion aufhört. Und das ist auch gut, dass das schon also bütt, dat Diskussionen äh, durch e Film entstoen.